birthday ni Jesus. Kaya mag-celebrate kay Jesus, maghanda, o magampo. Happy may sa balay, magkangkaon may yun. Mag-celebrate may kay birthday mo na ni Jesus. Birthday ni Jesus. Birth in Jesus. Kaya kana man siya nga month, ang December is, mao na siya ang month na naborn si Jesus. Ako tay kay mag sa Christmas kay birthday man ni Jesus, mag-celebrate mi, mag magkaon, mangaligo og dagat, tagal regalo, tagal og dula, tagal og taptoy taganog porsalina, taganog mga pantalan, taganog mga dulaan, makanbakday. Birthday gini Jesus niya, mag-celebrate ang mga tao sa Christmas, tanang mga tao mag-celebrate. Sa una kay pwede pa makagawas-gawas, happy kaayo kay walay virus, o ang karon nga Christmas kay naay virus, dili makagawas-gawas. Kanang pinakamagawas, kanang di na makalakaw, makalaag. Kanang makalakaw, mayroon ng Sa balay lang mi magpuyo, di lang mi magadto gawas kay basig na basig na virus magsuri-suroy. Para sa balay, magpuyo, di magawas-gawas, kay sila para man magtrabaho, uh, makakaon mi kalahian karon og <clears throat> sa miagi kay kadtong miagi pwede may makalaag pwede may makaligog dagat pwede may makakaon pwede may mag-celebrate unya pwede mi makagawas-gawas na karon na pandemic dili na mi kay kagawas kay tungod sa covid dikit-dikit mag mag ang mag, mag, mag, kanang nay nay covid Naalaw ni sa balay. Magtanawang ni Titi. mag-color ni. Magdula ni Niyoni. Kay na may baro. Sili man pagawa sa ni nanay tatay. Pwede naman kami kalakalakap. Pwede naman kami laglaap. Pwede naman maligdagat. ay wala naman. Bawal naman ka magawas kay dakpon mo ka. Ay, dahil na kay sa una, kay karon bisud na kayo ang mga pamilya ron, nga dili na kay sila makagawas-gawas, ang mga bata dili na makasimba, o dili na sad makatarong og eskwela. Magstay ra sa house. Og maganda handa rami sa akong pamilya og unsa ba? Og pagkaon. Mm. Ako, ako te, kay magpuyo sa balay, dito mag-celebrate o magkaon. Ito po, di man sad may magpasulod og tao, kay bisig matakdan may. Ah, naa, pero <clears throat> mag social distancing, mag-face mas mag-facial lang niya sa balay ra ka maghanda niya mag-pray forever pwede sila i-invite pero dapat mag-observe lang kung social distancing o mag-face mask o mag-face Mag magstay lang mi sa among balay. Magdula lang mi sa mong mami. Ma-end ang coronavirus o dili na magkagubo. Mga health sa mga tao. Uh, mawalang COVID para pwede namin makagawas, pwede namin maka celebrate pag pagsunod ng Christmas. I feel like kung tana mawala na po ang COVID. Ang akong Panginoon sa Ginoo kay kuan dapat mawala na lang COVID o ang mga tao nga naglisod karon dapat matagaanan niya og mga proteksyon o ang kanang mga pamilya nga katong nabahaan niya to dapat tagaan niya proteksyonon tana mawala pag COVID kay para palaglag ang mga tao na naitarong na trabaho Hope in the pandemic. Hope in the pandemic. Hope in the pandemic. It has a name. Has a name. Has a name. Hope in the pandemic has a name, and that name is Jesus. And that name is Jesus. And that name is Jesus. Mary. Christmas.